¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Tavares y una vez más les doy la bienvenida a este canal. Antes que nada, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que me pusieron sus comentarios y sugerencias en el video anterior. Como les dije, es el primer video que estaba grabando, que había grabado. Eh, no había hecho otros videos de este tipo, no conocía a Dimash y, créanme que fue una experiencia realmente agradable. Por eso quiero agradecer a mi <laughs> querido amigo, él sabe quién es, que me dio eh, la sugerencia de escucharlo. Realmente fue algo increíble que no me esperaba. y no me lo esperaba porque mi trabajo como locutor todo el día estoy viendo o escuchando música, entonces no es muy fácil que me sorprenda eh, escuchar algún, algún cantante, este, o que me sorprenda, que me guste así mucho algún cantante. Desafortunadamente hoy en día ya no hay tantos cantantes buenos, pero oh sorpresa que me llevé al escuchar a Dimash, que por cierto quiero mandarle un saludo a Cats and Angels que me hizo la aclaración. Yo había comentado en el video el nombre de él, que era... Eh, eh, I Dimash off pero ya me hizo la aclaración que es Dimash Kudaibergen. Entonces, muchas gracias por esa por ese comentario, por esa aclaración que me hizo Cat Angel. Le mando un saludo. Y bueno, en esta ocasión, eh, siguiendo las sugerencias que ustedes me dieron, vamos a, hacer un, video reaction de la canción SOS. Eh, no, no la he escuchado todavía, ahora sí tengo grandes expectativas, no como en el video anterior, que realmente como yo no sabía, no conocía a Dimash, no tenía grandes esperanzas, pero bueno, gran sorpresa que me llevé. Entonces, vámonos con este video a ver qué tal qué tal me va a sorprender. Yo sé que hoy sí traigo muchas expectativas, así que vámonos con este video. Eh, SOS, ok, vamos a, vamos a ver qué tan, qué tan grande va a ser mi sorpresa el día de hoy. Pourquoi je ris quand je pleure gustan los graves, sí. Me gusta. Esos agudos. J'ai toujours confondu d'une vie avec les conditions. Je crois aux empires, mais à ma force, je sens quelque chose qui m'a dit? qui m'a dit? qui m'a dit? Pourquoi je Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure <laughs> Wow. wow, wow, Espectacular. Espectacular, realmente espectacular. ¿Qué otra palabra se le puede decir a Dimash? Realmente espectacular <laughs> esa voz. En serio. y, y es que te con esos cambios de tono, con esos graves, con esos agudos, te toca la fibra más mínima de tu cerebro y, te hace explotar como no tiene una idea. Realmente estoy sorprendido que a mí me sorprenda, o sea, me sorprende que me sorprenda, que me guste de esta manera una voz soy muy difícil, es muy difícil para que a mí me guste o me, sorprenda de esta manera algún cantante. Como les comento, yo soy locutor y, constantemente estoy escuchando música todo el día. Entonces, imagínense que, que, que imagínense para mí escuchar una voz que me sorprenda de esta manera es algo espectacular. Pero bueno, ¿qué, más le puedo decir? ¿Ustedes qué opinan? Estoy muy de acuerdo con los comentarios que me estuvieron poniendo en el, en video anterior, que es el mejor cantante del planeta. Por ahí me pusieron que es el mejor cantante del planeta y con justa razón tiene ese, ese mote del mejor cantante. No he visto todas, todos sus videos, todas sus canciones. Me han estado poniendo o me han estado sugiriendo algunos videos más, entonces lo vamos a hacer. Yo sé que va a ser una agradable sorpresa, va a ser una experiencia, ¿cómo se le puede llamar? Una experiencia casi <laughs> casi orgásmica escucharlo, en serio. Pero bueno amigos, si les gustó este video, compártanlo, Escriban, manden sus, sugerencias aquí en la, en la caja de comentarios, hagan sus comentarios, <laughs> suscríbanse al canal porque vamos a estar haciendo más reactions de videos de Dimash. Y bueno, pues también vamos a incluir esporádicamente a algunos otros cantantes, a ver qué tanto me pueden sorprender algunos otros cantantes, o si me pueden llegar a sorprender de la misma manera que lo ha hecho Dimash. Entonces, pues háganme sus sugerencias, qué otros cantantes quieren que, que comparemos o que tratemos de que me sorprendan, que la verdad dudo mucho que algún otro cantante vaya a sorprenderme de la manera que lo ha hecho Dimash. Amigos, yo soy Ángel Tavares y este es tu canal. Gracias por escucharme, por verme, por <laughs> todo. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. be busting the clubs, cause you know that we can.